assalomu alaykum hammaga bugun etak reshmasi qanday yopiladi buni ko'rsatamiz haqiqiy reshmachi shu bittada chiqishi kerak o'rganchi lashmachilar ikki uchtada chiqadi hadyaman abi hadya qirq saniyada to'rttani yo'qsa uchtani ishimiz biroz fasolli o'shaning uchun ozroq qiyin bo'lyapti futbolka bo'lsa yana ham oson bo'ladi o'zbekistondagilarga qo'l ko'tarib qo'ying afsonlik <laughs> har kelsa qolay kelsin ishimizga omad hammaga